Ағыя қонуқтағыда чүрөпчілықтоғы нергун Филиппов кейіне дергер түйірер аппараты оңырбудың тұғынан Германияға ұлыған әкраңы кейіне көстен анда үйджаны білді. Кейі барақстан күру кәдер сылжен бағыта қанна барылы. Онуға бей пенсия сағын үрдетер сокуан, бұ кейрек, иті кейрек құрдық болан, манны кейіне дергер түйірер аппарат бар болуыда кәмірді білі болады дейіққа сөп. Оның илі әт қарақпынан бұ тәрелі көрері Нүргүні көрісті. Э, Сварышнай трансформаторы, онна мас жоғын, онны ғырзым қайды гидрокарбонат тен молекула тахар, уна водород. Бұл аны обычной сварочный, сварочный напряжение. Оны бұл маны э, бұл угигер угигер бұл замыкай дейбіт, аны эти бұзыйліктер тахалар водород кені. Нүргүн бәйті телемастер компьютер курстарын бітер біте. Оның тәңіл ұста кейін балығыға медтехникадан телестудияға операторнан үлелі әбіде. Бұл сатабылдара білілдері барта аппаратын ұруға тәхүй болбыттыра қас бейді хүрбе хүрбәһәт хүрбәһәттә тыһынча да харар оны мәдік әбән Бұ орты бу өсі эссе күйірдер тұрсырматыр трансформатор турар высоковольтный бу ағыз тыһынча болды переменнай напряжение да харар э, кыра мощностях ол энергия мәнна күйірен, күйірен бу аппаратка керерігер. Э, уже э, сүйіс 1 тэгінча вольта қар. Алады примерно мұны күдік э, искралын әп. Бұл көрерге күрдік нүргін кейіне дергер түйірер аппаратығыр бейті олырды. Білген қайдақ боларын көрек бүйт. Солай бүтін тұқыр дері олыр оқынады. 10-15 минуты жасын арасын. Онтан э, эдерге тихи хумарар бухана э, бес алта бұр оқынады. Кихи бапара кылырдығына, чақчы дағаны әтесіне әбітін тұтатына білер әбіт. Оны тәңе кихи қараға көрірі жәнкерер, ұрағырар әбіт. Бу курдук седек толкуйдах жөңө сергега тугаме тухалаан урдор бундиен саналах Нюргун Филиппов буланнара өссө да киен. Маныха бой бүтүлетин салгы үйретер учуанайду институтту көмөгө келен қалар. Арман Дмитриев, Сахатель Винета, Чурапчы.